විස්තීර්ණ ණය පහසුකම් එකඟතාවය IMS සංවිධානය සමග එකඟත්වයකට ආවා. ගිවිසුම ගැන මම වචන ස්වල්පයක් කියන්න ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ හයක් ඇතුළත් ආදායම් පාදක රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාබද්ධ කිරීම. මේ යටතේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨට අදාළ ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ සමාජ ආරක්ෂණ ජාලය ශක්තිමත් කිරීම හා රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමද ඇතුළත්. ආයන්න රාජ්‍ය ණය ප්‍රතිව්‍යගත කිරීම. ඈන්න මූල්‍ය සාහිතාවේ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමත් නම්ය විදේශ විනිමය අනුපාතය ක්‍රමයත් යටතේ විදේශ සංචති ගොඩනැගීම තහවුරුවන ආකාරයට බහුවිධ ක්‍රමපායන් ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඈයන්න මූල්‍ය අංශයේ ස්ථායිතාවයේ තහවුරුවන ආකාරයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම. යන්න දූෂණ තත්වයට පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඒ කෙටුම් පත දැන් අද නැතහෙට සභාගත කරයි. ඊයන්න ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ නැංවීමට अवश्य ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. මෙන්න මේ අනුව තමයි විදේශ නායහිමියන්ගේ මූල්‍ය කරන සහතිකය ලබාගත්තේ ෆයිනන්ශල් ඉස්වරන්ස. පැරිස් ලබ් එක සහ ඉන්දියාව සමඟ අපි සාකච්ඡා කරනවා අනික් අතින් චීනය සමඟ සාකච්ඡා කරන මේ සාකච්ඡවලින් පස්සේ පුද්ගලික නායකරුවන් එක්ක අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. අපිට IMF එකෙන් මං ඩොලර් බිලියන 3ක් විතර ඊළඟ අවුරුදු 4 ලැබෙනවා. අනික් ආයතන මුළු ප්‍රමාණය ගත්තොත් බිලියන 7ක් විතර ලබා ගන්න පුළුවන්. එයා කියලා තියෙන්නේ අපිට අපිට දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යගත කිරීම පිළිබඳත් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න. සමහර බැංකු කියනවා මේකට මූණ දෙන්න බැහැ කියලා මම කියන්නේ එහෙනම් තමන් බාර අරගෙන මේ ආර්ථිකය ගෙනියන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම කොටස් වෙළඳ පොලේ කියනවා කොටස් වෙළඳ පොල කඩාවැටෙනවා කියලා. කඩාවැටුනොත් මම ඒක වහන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. මේකොල්ට ඇවිල්ලා දැන් කියන්න බෑ මේක හැදලා එනකොට මේ කොන්දේසි ඒ කොන්දේසි ඒව බෑ අපේ සජබේ මන්ත්‍රීවරුන්ටත් කියන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටුවේ කාලේ ඉඳන් අපි හැම වෙලෙම කිව්වා IMF සමග එකතු වෙලා වැඩ කරන්න කියලා. අයින අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක සම්මත කරමු කියලා මං කියන්න කැමතියි. අඩුපාඩුකම් තියෙන ඒවා මේ මාස 6න් 6ට IMF කණ්ඩායම එන නිසා අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ව්‍යවස්ථාවේ 157 වෙනි වගන්තියේ තියෙනවා රාජ්‍යයන් අතර ඇති කරගන්නා ගිවිසුම් පිළිබඳව වගන්තිය. ඉතින් එම වගන්තිය යටතේද මේක අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ ගිවිසුම තියෙන්නේ වෙනත් රටවල් එක්ක නෙමෙයි අපිට තියෙන IMF සංවිධානය එක්ක. නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන අපි ගිවිසුමක් හරි ක්‍රියාත්මක කරොත් නීති ගේන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි සාකච්ඡා කළා නීති ගේනවා. අර ප්‍රකාශයක් තියෙනවා you have to walk the talk කියන දේ ක්‍රියාත්මක කිරීම. අපි යෝජනා කරා මුදල් කමිටුවේ විපක්ෂයේ නියෝජිතය හැටියට ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමා. ඇයි රජයට බැරි හැමදාම කල්දදා කල්දදා ඉන්න මුදල් කමිටුවේ සභාපතිකම චෑමන් කෙනෙක් පත් කරන්න නැතුව Tamanට ඕන ගෝලෙක්ව පත් කරනවා ප්‍රෝටම් චෑමන් කියලා පටපට ගාලා ඔක්කොම ටික අනුමත කරගන්නවා. ඒක වැරදි. අහගෙන ඉන්න අහගෙන ඉන්නවා රට වෙනුවෙන්. අහගෙන ඉන්නවා. අනේ කේන්තිනේ අහගෙන ඉන්න. අනේ තමුන්නාන්සලා තුන් කාලකට මේ ජනත්වම කිව්ව දේ තේරෙන්නේ නැහනේ හලෝ. මොන පිස්සු කතා. දන්න කෙහෙම්මල. මොකද එක්ස්ටෙන්ඩඩ් ෆන්ඩ් ෆැසිලිටි කියන්නේ මොලේ කලඳක් නැහැ ජනාධිපතිතුමා කිව්වදේ හරි අපි ඔක්කොම වේලාසනින්ම කිව්වා IMF එකට යන් කියලා ජනාධිපතිතුමා මේ පැත්තේ ඉන්නකොට බැසිල් රාජපක්ෂට ඇඟිල්ල දික් කළා කිව්වා IMF එකත් එක්ක කරන කතා ටික සභාගත කරන්න කියලා එතුමයි කිව්වේ අපි කිව්ව වේලස්සනීම IMF එකට යන්නයි කියලා. කවුද IMF එකට යන්න එපා ඒක දේශද්‍රෝහි රාජද්‍රෝහි රට පාවා දෙනවා රට විනාශ කරනවා කිව්වේ කවුද කිව්වේ? ඒකෙකුටවත් එකක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් ජනාධිපතිතුමා කියන කියන දේට අත උස්සනවා. මේක මේ මෙතුමා මේ හිතයියෝයි දේශපාලන මෙතුමා පත් කරන්න හදනන්නේ එහෙම අයව. ඉතින් අපි ලයිසි නැහැ එතුමා කියන කියන හැමදේම අහගෙන ඉන්නවා. ජනාධිපතිතුමාගේ hinaවෙම තියෙනවා ඔයාලට දක්වන ප්‍රතිචාරය. දින 52 කුමන්ත්‍රණයේදී මෙතුමාව අගමැතිකමෙන් අස් කරනකොට මට 71 වතාවක් අගමැතිකම බාරගන්නයි කියනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මහත්මයාගේ අගමැතිකම 71 වතාව මම ආරක්ෂා කරා. ඒක කරේ යාළු හිතවත්කමට නෙවෙයි. ප්‍රතිපත්ති මත. ප්‍රතිපත්ති මත. ජනතුමා ඉන්න මේක අහලම යන්න. මගේ ප්‍රශ්නේ. I have asked the state minister to take the question and to answer the question I must tell you I am going to walk the talk and I know you all are going to walk with me. Thank you. Honorable President, uh, please don't make that presumption. Don't presume things. You, you just said, no, SJB is going to walk with you. Sorry. Not at all. Never ever walk with people yeah. who Please have go ahead with your question. පොළොවේ යථාර්ථය වෙන එකක්. ඒ නිසා මේ ගැටුම තිබෙන්නේ එතුමා විසින් සකස් කරගන්න ලද මනෝලෝකයත් සමාජ ජනතාව මුහුණ දී තිබෙන යථාර්ථයත් අතර ගැටුමකට තමයි මුහුණ දීලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තිබෙන විශාලම හාස්කම තමයි දිනේශ් ගුණවර්ධන ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ පුටු ආසන්නයේ සිට පහුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී මහමැතිවරණ ලබා දුන්නු ජනමතයට ඒ ජනවරමට සම්පූර්ණම පරස්පර කතාවක් කරනකොට ඒ මන්ත්‍රීවරු අප්පුඩි ගහමින් අසා ඉන්න එක ටිකක් විශ්මජනක කරුණක් හැටියට තිබෙනවා.